يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي الله شايل الله شاي الله شايل الله بلدات الأولياء بلدات الأولياء شاي الله شايل الله شاي الله شايل الله يا تارم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بيت الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شايل الله بلدات الأولياء بلدات الأولياء شاي لله شاي لله تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاين الله شاين الله شاي الله شايل الله Oblong. Oblong. ah. <laughs> 哎，是。 Tali na karo pa. Eh, Laura,